kwenda teknolojia pia inakuwa kwa kasi kubwa sana na kila ambapo teknolojia inakuwa pia imekuwa ni fursa kwa baadhi ya watu kuweza kutengeneza kipato na maisha kuweza kuendelea pia wasanii wa muziki wamekuwa ni moja ya kundi ambalo wamekuwa wakitumia vizuri sana hizi platform kwa ajili ya kutengeneza kipato ambacho kinawasaidia kuweza kuendesha maisha yao kumiliki magari ya bei lakini pia hata zile bata ambazo tunaona kila ni kwa sababu tu wamekuwa wakizitumia vizuri sana hizi platform kuweza kuuza kazi zao pia kitanzania tanzania moja platform maarufu zaidi ni mm, youtube of course imekuwa ni moja platform ambayo imekuwa ikiwafanya wasanii pia kuendelea kutengeneza namba kubwa lakini pia kila siku kujaribu kuingiza kiwango cha pesa ambacho kimekuwa kikifanya pia maisha yaweze kuendelea nakumbuka eh, juzi kati diamond platinums alitoa somo kwa baadhi ya watu ambao hawana uelewa kuhusu views za mtandao wa youtube kitu ambacho kiliwashtua watu wengi sana na unakumbuka pia alitolea mfano ya wimbo wake wa wa ambapo alisema kwamba the time ambapo wimbo huu ulifikisha um, views milioni 30 aliweza kuingiza zaidi ya milioni 80 ya kitanzania so hii ni ishara ya tu kwamba kwamba hizi platform ukitumia vizuri, basi ni rahisi sana kwako kuweza kufanikiwa na maisha kuweza kubadilika hivyo pia. Sasa leo niko na um, top 10 ya wasanii ambao wamepata nafasi ya kupata views wengi zaidi au idadi kubwa ya views kwa mwezi ambao tumeumaliza. Nazungumzia mwezi April, mwezi wa nne. Sasa hapa niko na top 10 na nitaanza kukutajia kuanzia nafasi ya kumi mpaka nafasi ya kwanza na idadi ya numbers ya views ambazo mm, hawa wasanii pia wamezipata. Najua haraka haraka kitanzania Tanzania, ukimpa nafasi mtu akutajie namba ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana kwenye mtandao wa YouTube, kila mtu kuna majina ambayo atayataja na yatakuwa yanajirudia mara kadhaa, kwa sababu tu ya jinsi ambavyo wamekuwa wakifuatilia kwa karibu sana mafanikio ya hawa vijana. Pia sasa leo bwana, uh, kwenye hii top 10 pia najua inawezekana wewe ni moja ya watu ambao hapa tayari kuna majina amesha click kwenye akili yako kwamba lazima yatakuwepo kwenye hii top 10. Sasa kama ni moja ya watu ambao kuna majina ame click pia isikilize kwa umakini sana hii top 10 lakini kama bado hujasubscribe fanya mchakato wa kusubscribe kwanza alafu baada ya hapo bonyeza alama ya kengele kisha uta kupata notification pale ambapo tunapandisha story mpya na kuendelea kukupa kile ambacho wewe unastahili. Kwenye top 10 hii nafasi ya kumi amesimama Mario ambaye amepata views milioni mbili kupitia um, YouTube channel yake. Of course Mario kwa mwezi wa nne unaweza ukaona ilikuwa ni mwezi mzuri sana kwake, uh, na amekuwa akiendelea kufanya vizuri sana kwenye sanaa yake ya muziki, na imekuwa ni mwezi ambao um, ametoa video ya wimbo wake For You ambao umefanya vizuri sana, lakini pia raia wengi wamekuwa wakiendelea kumsearch na kumfuatilia kwa ukaribu sana kutokana na ubora wa mashairi yake ambayo amekuwa akiyatengeneza kupitia sanaa yake ya muziki so mario amepata views milioni mbili kupitia youtube chaneli yake lakini nafasi ya tisa ni ibra eh, tz kutoka konde gang of course amekamata nafasi ya tisa na amepata views milioni mbili na laki nne kupitia youtube chaneli yake of course unaweza ukaona kwamba huu ni mwezi ambao mm, eh, ibi fanya baadhi ya kazi, alitoa wimbo wake wa mapenzi Mon alikuwa ni moja ya wimbo ambao pia umepata numbers wengi, lakini pia alitoa ngoma inaitwa Haikuhusu ambayo ilikuwa ni ngoma ambayo ni kama diss track, alikuwa na mchana Rayvanny kutoka WCB Wasafi. So unaweza ukaona pia ni moja ya vitu ambavyo vimesababisha aweze kupata views wengi sana kwa mwezi wa nne, mwezi April. Pia nafasi ya nane ni Lava Lava ambaye yeye amepata views takriban milioni tatu kwa mwezi huo wa nne, na unaweza ukaona pia ilikuwa ni time nzuri sana kwake kwa sababu alitoa EP yake yes so eh, ni moja ya vitu ambavyo vimesababisha pia yeye kuweza kupata namba hii hapa ya views kupitia youtube channel unafahamu kwamba alitoa ngoma kama far away kuna diamond kuna basi tu kuna wale wale so hizo ni baadhi tu ya ngoma ambazo alizitoa kupitia ep yake lava lava so kwa mwezi wa nne ametengeneza views milioni tatu na kwenye nafasi ya nane nafasi ya saba ni mwimbaji wa nyimbo za injili of course wanaitwa Zabron Singers. Unakumbuka ile mkono wa Mungu wimbo wao ulifanya vizuri sana ule nimeuona mkono wake bwana of course kwa mwezi huu wa nne wenyewe wametengeneza milioni tatu na laki tatu kupitia youtube channel yao pia unaweza ukaona kwamba ni jinsi gani ambavyo muziki wa gospel pia una nafasi na wamekuwa wakitengeneza idadi kubwa pia ya views kupitia mitandao yao ya kijamii of course unafahamu kwamba views zinapokuwa nyingi zaidi na kipato pia kinaongezeka so hongera sana kwao pia zabron singers kwenye nafasi ya saba nafasi ya sita ni mwanadada nandi course kapata milioni tatu na laki tisa views kwenye mtandao wake wa youtube pia hakuna ubishi kwamba nande ni moja kinadada pia ambaye anafanya vizuri sana kwenye game ya muziki wa Bongo flavor So hiyo ni idadi ya views ambayo amewapata. Nafasi ya tano ni Zuchu amepata views milioni kumi na tano kwa mwezi wa nne na amekamata nafasi ya tano pia. Hiyo ni top 5 ya wale wasanii ambao wamefanya vizuri sana, so unaweza ukaona pia ni jambo jema kwa Zuchu na ni mwanadada na namba hiyo kubwa ni kitu kikubwa sana. Zuchu ana mwaka mmoja tu kwenye game, lakini amekuwa ni moja kina dada ambaye anapata mafanikio makubwa sana, so pongezi nyingi sana kwake. Nafasi ya nne ni mboso amepata milioni kumi na sita views, so unaweza ukaona pia kwa mwezi wa nne umekuwa ni mwezi mzuri sana kwa mboso Of course sasa hivi ana albamu yake inaitwa Definition of Love, na amekuwa kila siku akijaribu kutoa pia video ambazo zinapatikana kwenye hiyo album pia, so ni kitu kikubwa kwake, na kusikia amepata views milioni kumi na sita kwa mwezi mwezi wa nne sio kitu cha ajabu kwa sababu ya albamu yake pia inafanya vizuri nafasi ya tatu ni harmonize kapata milioni kumi na saba of course harmonize amekuwa na upepo mkubwa sana so hii ni moja vitu ambavyo vinaendelea kumfanya yeye kuendelea kufanya vizuri sana kwenye game ya muziki bongo flava na kwa upande wa views kwa mwezi wa nne milioni 17 zinamfanya aweze kukaa nafasi ya tatu nafasi ya pili ni rayvan huyu ni mmoja wa wasanii ambaye anatajwa kuwa na views wingi sana eh, kwenye platform mbalimbali za kusikiliza eh, muziki na za kuuza muziki pia. Sasa yeye jamaa amekaa kwenye nafasi ya pili na views milioni 19 kwa mwezi wa nne pia, so anakamata nafasi ya pili, na nafasi ya kwanza ni Diamond platinums na views milioni 26. So huyu ndo ambaye anakuwa kinara wale watu ambao wamefuatiliwa zaidi au wametizamwa zaidi kwenye mtandao wa YouTube kwa mwezi wa nne pia. So hii top 10 yetu ambayo tumekuletea siku ya leo, kwa ambao ulikuwa hujapata nafasi ya kuelewa kwamba imekaa vipi kupitia mtandao wa youtube so hao ndo ambao wametazamwa zaidi najua moja vitu ambavyo utakuwa shangaa au unajiuliza kwamba inawezekana vipi of course ni kwa sababu ya kutengeneza kazi nyingi lakini pia kuendelea kujibrand inaweza ikawa ni moja vitu ambavyo kakufanya wewe kama msanii kuweza kufanya vizuri sana kwenye hii mitandao kwenye hizi platform pia kama ambavyo imekuwa kwa wasanii wa wcb wasafi unaweza ukaona idadi yao kuna wasanii moja mbili eh, tatu nne tano wasanii watano ambao wamepata nafasi ya kuweza kuingia kwenye hii top 10 so ni kitu kikubwa sana kwa sanaa yao ni kitu kikubwa pia kwa muziki wao ambao unazidi kuufanya pia kwa hiyo nafikiri kuna somo ambalo wasanii inahitajika kujifunza kutoka kwa wcb wasafi ambao wamekuwa wakipata mafanikio makubwa sana kupitia hizi platform wamekuwa wakizitumia vizuri sana kuendelea kutengeneza pesa kuendelea kujitangaza kuendelea kuwa wakubwa sana na kuisha eh,